Ah, mas aí, aí é que a gente não anda mesmo. Na rua, em casa, assim, lugar perto, aqui. <laughs> Mas você quando compra moto, você fica preguiçoso? Sem dúvida, você vai ser a mesma coisa. <laughs> muda não, pai, muda não. Eu entrei no, no Muay Thai por causa disso, pô. É, pô. Eu gostava de andar, pô. Eu andava pra caralho. Ah, hoje? Preguiçoso. Eu acho que lá que encontrou lá é uma mulher, nada contra não, mas... Na autoescola? É, porque a maioria dos horários que eu vou é assim, 3 horas, 4, 5 horas, uhum. da moto pra você ali? É, só vai ali monitorar. Só vai ali monitorar só. ainda fosse carro, fica ali do lado, né? Tem aquele freio, reserva. Aí veio logo quando eu comecei na, na, na outra autoescola possível, né, na primeira vez. Hum. Eu via porra parando, se eu fizer no freio, via parando. Acho que na primeira ou segunda aula assim, aí depois eu não ah, tenho um freio aqui, eu falei, ah, filada, pô. Eu sei que fica parando, <laughs> eu batendo a porta. É, ele fica segurando pra você. Fica segurando até eu ver como é. Hoje eu mandei um bocado de e-mail pra cortar... Eu te falei, não é? Sim, foi, falou. Cortar os escapamentos da Vax. É vergonha, pensava, não tem um distribuidor da porra. E agora você vai fazer o quê? Escapamento? É, escapamento. Tá, tá foda. isso é, não é nem barulho, véio, é, é segurança mesmo. Cansei de tomar fechada, véio. Correto. Eu gosto desse escapamento aqui, mas... Porra, tá foda. Muda pra conhecer o... Né? né? Valeu. Valeu, tio. <laughs> Se me sigam. <laughs> Tá vendo é a figura, Ou eu com essa luva aqui tô laranjando pra porra. reacostumado quer amolecer a luva. Ela tá meio rígida ainda. Daí é meio insensível. Rodão. Opa, opa. Oferecimentos, freios e amarra. Ah, eu é, dei risada. Ah, hoje foi lendo os comentários do vídeo de. Do vídeo com a. Foi ontem né, que publiquei. Tava correndo. E aí apareceu uma J6 que era da testa. Só que o cara não. O cara não tava afim. Acho que o cara não gosta de correr com trânsito assim não. Aí Vou botar a viseira pra ver melhor. <laughs> Aí quem foi, foi acho que é Mitio Kaká, nome do cara, Mitio Kaká. Ele perguntando se a, essa lâmina era de borracha, pra se dobrar toda. <laughs> fazer as curvas que, que eu mando ela fazer. <laughs> É, é o costume das quebras de asa da... Da, da XTZ. Aos poucos a gente vai pegando o mesmo traquejo. Aproveitando falando de vocês, vou mandar um abraço aí pra galera que acompanha o canal. Gente, me desculpe que eu não lembro o nome de todo mundo. Eu até fiz uma lista, mas deixei em cima da mesa, filho da puta que eu sou. Um abraço aí pro meu parceiro Jardel, Yardak também é filmador, o MacGyver. Opa, é tá embate. Jardel e sua chitara. Se assanha não que eu vou atrás de você, viu, viado? Ah, fraco. É... Fábio Costa, o Ibastion. quem mais, Quem mais, Quem mais? É o... Acho que é Triossi Vitor, porra, eu, eu esqueço. Não, bicho, isso não é complicado. Por quê, velho? Segura tudo. Ai, tá uma merda, tá uma merda, tá uma merda, tá uma merda, tá uma merda, tá uma merda com essa luva. Oh, apertou, parceiro. Brother, essa faixa aqui não é pra tantos carros passarem. Porra, luva. Você está me incomodando. Cadê a polícia? Antigamente tinha uma polícia aqui. E só Hulk fica pra trás, né? cego ali, ó. <laughs> Rapaz, agora aconteceu uma merda, uma merda. Eu larguei o acelerador, mas a mão ficou meio que presa ainda. lá, nego. Deixa eu segurar pro cara encostar também, né? Fecha aqui pra não fazer muito ruído pra vocês. Cadê o cara? Cadê o cara, rapaz? Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, aqui tá vindo é uma, tornada amarela. É, serve. Não serve, não serve. Uma XR linda, linda, linda, linda. voltar usar essas luvas. Acho que amanhã já tá melhor. Sempre é assim, né? Quando você para de usar e quando volta, rapaz, que terror. pediu a redução. Ai, poeira. cara da seta aí calcada, entrar nesse retorno, né? Bom, vou jogar aqui sem Não. 빼고 놨고 bichinho é afobado. Hum. É Maria. Porra. Foda essa luva. Me assustei agora. Ixi, agora esquentou, viu? Porra, não bate um vento, viu? brincadeira, viu? Capaz em cima da curva. Olha abençoado. da Agora sim. Mais fresquinho. E aqui, esses dois aí, como é que vai passar? Bom, abriu, joga logo. Agora volta ao centro. Mulher miséria. Tem que olhar E aí... Hum, Turista. Eu dei uma lida no, no ranking das motos mais roubadas no Brasil 2013. E achei incrível que mesmo com a Twista não sendo fabricada desde 2008, ela ainda é a terceira no ranking. Brincadeira. nessa lista do ranking das 10, 8 são Honda e só duas que são da Yamaha, que é a YBR em sexto e a Phaser em oitavo. Aí você tira, né? Rapaz, é otário. O cara é tão besta que não sabe nem que isso aí é uma câmera. Achando ele que isso é um radar. Daqui sim. Aí aqui ele reduz. Vai entender. <laughs> E tinha um, mas já removeram. aí, cara? Você vai se decidir? Oh, obrigado. Ah, precisa subir na contramão. Bom, galera, então... É isso aí. Mais um dia que se encerra. Agora vou pro conforto de meu lar. Descansar um pouquinho. Então, boa noite para vocês. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não conhecia o canal, é o reggae. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Sim, quem não conhecia o canal quiser assinar, fica à vontade. Atualizações frequentes. Nessas últimas duas semanas está diária. Só digo isso. Ah, sacana. É um vídeo saindo e outro já upado, só esperando para ser liberado. Então é isso aí. Quase me fodo. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.